Я Игорь Велимовский, я ипотиакон и служу в храме Святой Великомученицы Вавары в городе Крефельде в Германии. Я здесь э, ответственный в группе чтецов. Долгое время был старости этого прихода и тоже поддерживаю образование нашего веб-сайта на немецком языке. В церковь я пришел уже в возрасте – я учился тогда в 80-е годы в Советском Союзе, и там я познакомился со своей женой, и э, ну, вместе с ней потом стал православным. Ну, это уже 30 лет почти тому назад. Э, потом я был в нескольких приходах, э, здесь в Германии уже, в в Дюссельдорфе. Помогал образовать несколько приходов в Портале, в Эссене и в Дуйсбурге, двух 2012 году э, я сюда, в Крефeld, пришел. Мне, например, очень э, помог э, священник Леонид Ципин. Он сам был физиком по образованию, я сам тоже э, человек науки, я инженер. И тогда мне еще сложно было совместить науку и веру. А он как раз э, очень хорошо изложил, как это можно совместить. Он даже книгу написал об этом. Так я постепенно пришел, и там были еще как определенные личные опыты, которые мне, как сказать, помогли э, ну, э, прийти к вере. И э, в 2003 году э, архиепископ Феофан, тогда мне просветил в Штецах, тогда я шел в Портале. Я начинал там и чтение на немецком языке, и на славянском, на русском. Клефельский приход ценный тем, что я вместе с отцом Алексеем образовал его. Это особенный приход. Начинает с настоятелем, да, который очень деятельный. Люди участвуют в жизни прихода. Есть много групп, есть много помощников. У нас богослужения проводятся и на церковно-славянском, на русском, и на немецком языке. И это тоже поможет молодым людям детям участвовать в богослужении, потому что они уже часто на немецком говорят. И тоже помогает найти место здесь в обществе, потому что вокруг нас немецкое общество. Поэтому это двухязыковый э, вариант, самый подходящий в этом положении, в котором мы здесь находимся. Это тоже э, большой плюс этого прихода. Главная обязанность, как и подьякон, э, здесь э, в алтаре э, прислужить, помочь богослужение подготовить. Как руководитель группы чтецов, моя обязанность – это подготовить чтение. Я каждую неделю разделяю то, что читается на богослужениях. Организовать службу чтецов, особенно на печерные или новосиночные чтецы очень важны, потому что а, у них там есть большая часть в этом богослужении. Прошлая обязанность была отцу Алексею помочь как староста прихода, организовать жизнь прихода, помочь в основных решениях, когда мы образовали этот приход и в конце концов и купили этот храм. Очень важно тоже, э, чтобы информация о приходе была э, видна. Одна из главных э, возможностей или способов – это веб-сайты. У нас веб-сайт есть на русском и на немецком. Я пока отвечаю за то, чтобы э, этот э, немецкий вариант э, тоже содержал определенную информацию. Я и определенное время учился в Берто-Сергиевском институте в Париже. Там я уже, как сказать, получил порядочное знания разных отраслей, все, что касается богословия, и богослужения, и, и пения, и философии, и языки. Но ну, литургия сама по себе, как сказать, одна целостная. Да? Там что-то выделить фактически невозможно. Все в гармонии, и все важно. Литургия имеет две части. Первая часть, когда чтение, там, где чтецы важны, вторая часть, где само жертвоприношение и благодарение, Эвхаристия, да, то есть э, там что-то выделить фактически невозможно. Это притча о талантах. Я думаю, это то, что и нам здесь очень помогает, если мы все помним, что мы имеем таланты, которые нам Бог давал, и мы обязаны эти таланты использовать во славу Божью. И если каждый это прочувствует, если каждый об этом помнит и действует, тоже важно, тогда и могут и такие общины образоваться, как мы здесь, и мы все вместе можем двигаться по пути спасения. Я с самого начала здесь, да, э, один из самых первых э, э членов э, этого прихода. И, как сказать, этот маленький цветок, который в 2012 году посадили, он уже вырос, замечательным растением стал.